Good morning, Mr. Master Lynch. It's October 6, 2021, and it's uh, Wednesday uh, here in Naples. 17 Fahrenheit, around uh, 22 Celsius. Uh, this means, um, significa che è quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente mite, come in questi giorni, in questo periodo, c'è una piacevole atmosfera sempre, un buon vento, anzi anche un vento un po' più pesante del solito, ci ritorniamo alla fine del report. Oggi eh, volevo dire che ieri eh, mio fratello, diciamo, eh, qua aggiungo una cosa, se le vede mio fratello, non pensa proprio che è mio fratello. Siamo completamente diversi, ma dicevo, eh, io sono eh, più grande di lui di un anno e nove mesi e sono più piccolo di mia sorella di un anno e nove mesi, quindi io sono il fratello di mezzo. E eh, mia sorella e mio fratello non vivono più qui, mia sorella vive a Roma da più di un anno, e mio fratello eh, beh, diciamo, a Treviso, nel Veneto, quindi vicino Venezia, eh, da qualche mese. Da fine aprile diciamo si è spostato lì. Quello che volevo dire era che eh, mio fratello ieri si è sposato civilmente con la nuova ragazza con cui sta insieme da un anno, quasi. Tra l'altro anche lei è un po' più grande di me, eh. di un anno eh, circa se non erro. Eh, anche se questo è un dettaglio insignificante, comunque si è sposato civilmente. Uh, io voglio solo dire che sui matrimoni una visione un po' particolare o comunque diversa dalla, dalla massa delle persone, questo anche in virtù degli studi che ho fatto in filosofia, già avevo una visione mia di base, ma poi lo studio della filosofia all'università mi ha influenzato ancora di più e quindi si è sposato civilmente, non sono potuto andare, nemmeno mia sorella, nessuno della mia famiglia, purtroppo eh, per varie situazioni non ci potevamo spostare lì e quindi non siamo andati eh, e eh, ma poi diciamo si sposerà normalmente eh, una nuova occasione lo fanno tutti una funzione religiosa e poi eh, aspetta anche una figlia credo oh, debba nascere in questi giorni se non addirittura domani ma anche sui figli io ho una visione comunque diversa quella, una certa percentuale di persone, ma magari tipo qualcosa più in generale, sia del matrimonio che dei figli, uh, in descrizione, uh, altrimenti il video che già è lungo diventa troppo lungo, have a great day, him and everyone too.